Hola, bienvenidos a la parte número 3 de Harry Potter en London. Ahorita estamos viendo la oficina de la profesora Ambridge. Muy pronto vamos a ver su pluma. Ella era la que torturaba a los estudiantes. Seguimos viendo lo que sería la tumba de Riddle, hay un lugar tan temido que solo hilado por Hagrid. Los estudiantes tienen completamente prohibido ingresar a este lugar y nos referimos al bosque prohibido. Al fondo podemos ver a Fire, que fue el centauro que ayudó a Harry Potter cuando Voldemort quería atacarlo. Y también vamos a encontrar varios animales. Recuerden que Hagrid hizo una clase donde habían los hipogrifos y justamente tenemos a Buckbeak. Buckbeak que es muy bonito y tiene movimiento bastante real. Las personas que han ingresado al bosque prohibido lo han hecho con bastante miedo. Hagrid es de los pocos que se atreve a caminarlo. Ahorita vemos truenos, vemos cosas extrañas y nos empiezan a caer arañas gigantes. Estas arañas fueron prácticamente la familia de Aragork, que fue la araña que tenía Hagrid. Esta da bastante miedo. Todos recordamos cuál es el espectro patrono de Harry Potter y podemos recordar que es un lobo. Lo que no se imaginan es que esto que están viendo en este momento en la vida real no se ve para nada así. Prácticamente se ve como si fuera un peluche con unas cuantas luces. Por eso me impresionó a sobremanera ver que en este momento al grabarse el video tiene este efecto tan real. El mundo de Harry Potter está lleno de magia. Faltarnos la estación 9 donde podemos observar una réplica exacta del tren que fue utilizado para las películas. Este tren es un tren real que funciona moviéndose a través de Escocia. Donde están viendo la cola vamos a ingresar para poder ver cómo son por dentro los diferentes compartimentos. Una vez que entremos lo sabremos. Aquí podemos ver cómo son los compartimentos, es bastante angosto, que es algo que no se puede mostrar, pero han sido decorados de distintas dependiendo de cada película, tratando de mantener en cada momento de cartar algo que haga muy es. No podía faltarnos el carrito de comida, donde están todas las golosinas y la escena donde se conocen Harry y Ron. Dentro de la tienda puedes encontrar los chocolates de rana, que son auténticos. La caja es la auténtica, la que se utilizaba en verdad para la película y también tiene un sticker dentro. El precio es de aproximadamente 9 libras, lo cual no es nada económico, pero si te gusta mucho, pues ya sabes dónde lo puedes conseguir. Importantísimo, y más si eres fan, es conseguir la famosa cerveza de mantequilla que tiene un precio de 7 dólares si lo quieres con un vasito especial y de 5 si quieres un vaso de plástico normal. Ahora que ya tenemos nuestro souvenir, estamos en la parte exterior. Lo primero que van a ver en mi parte trasera es el bus que utilizaron cuando rescataron a Harry Potter de la calle, cuando sus tíos lo botaron de la calle. La nieve que estamos observando es netamente artificial. Vamos a aprovechar que está abierta la casa de los tíos de Harry. que pues vamos ustedes se acuerdan, esta de aquí me parecen las partes más hermosas, de las escenas más bellas de la película han pasado ahí. Esta parte no estaba y nunca estuvo en ninguno de los libros. Sin embargo, el director sintió que iba a ser muy importante para darle más vida a toda la parte del time turner que usa Hermione en sus clases. Es la única que se ha construido y con efectos ópticos, con efectos es que se ha logrado que se hagan más partes reproduciendo la misma. Es muy bonita, es grande y es bastante chévere de ver en la vida real. Aquí ver los animatrons, que fueron prácticamente robaron para simular varias de las cosas extrañas como Voldemort y muchas otras aquí. Me hace sentir como estar en la película misma. tienda de George. Tienda de uniformes. Me pues va a ir aliento porque lo que les voy a mostrar es otro nivel. impresionantes y me despido. Viajeros que aman Harry Potter.